नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फोटोसपमा चाहिँ हामीले कुनै कलरको टिटलाई चाहिँ जस्तै कि यल्लो टिटलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ व्हाइट टिटमा चाहिँ चेन्ज गर्ने त यो कुरा चाहिँ आज हामीहरू यो भिडियोमा थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एडजस्टमेन्ट लेयरमा जान्छौँ एडजस्टमेन्ट लेयरमा गइसकेपछि हिउ र स्याचुरेसनमा जान्छौँ हिउ र स्याचुरेसनमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा यस्तो प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको तपाईँले पोइन्टेड एरो देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सेचुरेसन घटाइदिने सेचुरेसन घटाउँदाखेरि तपाईँले डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ लाइटलाई चाहिँ थोरै बढाइदिउँ अनि यो तलको प्यानलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्मुथ कति बढाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ सो अब चाहिँ हामीहरू यसलाई चाहिँ क्रस गरौँ त्यसपछि हामीहरूले एउटा प्रब्लम पनि आउँछ जुन चाहिँ तित मात्र नभइकन पुरै इमेज चाहिँ ब्राइट हुन्छ सो त्यसको लागि हामीहरू कन्ट्रोल आई गर्छौँ आई गर्ने बित्तिकै पहिलाको जस्तो हुन्छ अनि ब्रस टुलको लागि बी थिच्छौँ अनि हामीले यसरी मजाले पेन्ट गर्न सक्छौँ सो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो फोरग्राउन्ड कलरमा चाहिँ तपाईँले व्हाइट हाल्नुहोस् र ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक हाल्नुहोस् व्हाइटले चाहिँ कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ ब्रस गर्ने भयो जुन चाहिँ अघि नै हामीले चुज गरेको व्हाइट लाई चाहिँ यसमा ब्रस गर्ने भयो र ब्ल्याक कलरले चाहिँ अगाडि जस्तो थियो त्यसरी नै चेन्ज गर्ने भयो सो तपाईँले डिफ्रेन्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ येल्लो कलरको तित थियो अब चाहिँ वाइट कलरको छ सो यो भिडियोद्वारा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अब कुनै पनि वाइट अथवा कुनै पनि येल्लो तितलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वाइटमा अथवा कुनै पनि कलरमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जान्नुभयो होला सो हामीहरू अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye